मेरे खुदा मेरे मसीह करता रहूं मैं तेरे स्तुति खुट के टिका के सिर को झुका के करता रहूं मैं वंदना मेरे खुदा मेरे मसीह करता रहूं मैं तेरे स्तुति घुटने टिका के सर को झुका के करता रहूं मैं वंदना ये सो तू ही है खुदा आदि और खुदा आदियो आनंदा घुटने टिका के सिर को झुका चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे मुसीबत की आंद आए मैं ना डरूंगा पढ़ता रहूंगा लेके यीशु तेरा नाम कभी ना छोड़ूंगा कभी ना त्याऊंगा दुनिया के यहाँ साथ रहूँगा है तेरा वादा करता तू पूरा है मेरा बालक ये सोना मेरे खुदा मेरे मसीह करता रहा यीशु तू ही है खुदा आदि और अनंत सदा यीशु तू ही है खुदा आदि और सदा घुटने टिका के सिर को झुका